Saluton, cara e kai bonvenon al mio nuovo episodio. Odio mine parto prenos eh, sperantuion char eh, estas eh, reala e homoi kiu in mi volas renconti. Kai do realo superas virtualon. Tom. Se mi reveno sposte por la medito. Do restu con ni, con medito con Saluton kai eh, bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodia mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el eh, tractajo gento e kai linguo internazia kiu estis verkita o de la congresso de la rasoi o casis en julio 1901 en london Temas pri memoaro kai la el tiro ki mi laut lego spor kun mediti venas el la comenzo de la memoaro el pagio tricent quardec quin la reciproca batalado inter la diversa i homa i rasoi kai gentoi estas la plei granda malfelicio de la homaro se la congresso de rasoi povus trovi ian rimedon por au almenau malfortigi la reciprocan mal amon cae bataladon inter la homae gentoi G povus esti calculata alla plei gravae el civi congressoi, civi iam existis. Sed, por tion atingi, la congresso devas ne contentigi sin per teoria resonato, ciu forflugas sen cele, ciel vento, ne serci vana in compromissoin, kiui flicas unu locon, crevigante alien, ci devas antaucio esplori, cae trovi la causon della existanta malbono, cae serci rimedon por forigi, au almeno malfortigi, un causon. Carai auscultantoi, ni jam scias tre se ni cun meditas dum iom da tempo che la diversezzo inter homa e raso gentoi caigento por Zamenhof. Lau Zamenhof estas la plei granda malfelicio della homaro. Bone. Cae shaina sal micheline tro esperis pri concreta resulto della congresso de rasoi facte li neas la existon de rasoi dum la tuta tractajo. Lesas tre interessa cae compreneble homoi cioi volas discuti pri tion ne shatas che oni diru bone vi estas discutanta pri io kiu ne existas, sed mi volas inviti nin kun mediti pri alia fero. Pri la contentigo, ciam ni resonas per pura teoria resonato, ciu une havas concreta neficon. g shines vento, ciu forflugas sencele. Esas vere poesiezza esprimo citie, char g flicas un locon crevigante alian. Do, Shainas che teoria resonado estas eh, nestabila, cae oni devas trovi firman puncton por doni grundon alla resonado. Cae quelc foie shainas al mi che multai discutui ciuin ni havas, ni ciel homai estagioi, vera estas vanai ciel vento, char poste ciam ili finigas, nenio restas en mia mensu. Sed eble mi estas nur ec caducigianta, cius cias. Dankon pro via atento, gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen